Глава пятая. Хрупко кожей. Сразу после выхода игра мгновенно стала популярной во всем Млечном Пути. Кроме того, к ней подключалось очень много девушек. Галактические финалы проходили раз в четыре года, а их показы всегда были в топ-10 рейтинга программ. Тут ничего не поделаешь. Молодежь определяла мейнстрим. В каждом матче победитель получал от 1 до 10 очков, а проигравший терял от 1 до 5. Набрав 1000 очков, вы могли провести битву за повышение до бронзового ранга, а также возможность классифицироваться на ранговые матчи. Профессиональная терминология была такой. «Брат, наконец-то ты больше не нуб». По силе было разделение на главные ранги – бронзовый, серебряный, золотой, платиновый и бриллиантовый. Среди них 10 сильнейших игроков каждой планеты были известны как короли. Фактически у каждой звезды их было всего лишь 10, так что они были кумирами для каждого. Что насчет Янь Сяосу, хоть он и хвастался целыми днями перед Ван Дженом? На самом деле он был все еще неумелым новичком без рейтинга. Бой на повышение при 1000 очков был очень важным, так как если ты его проигрываешь, то теряешь 50 очков, и их придется набирать снова. А вот почему некоторые люди, например Янь Саосу, старались использовать каждый шанс, чтобы пригласить профи для помощи. Сэй Юйсинь тоже был лучшим другом для Ван Джена и Янь Саосу, но полностью от них отличался. У него был генетический результат 90, и несмотря на то, что его имя было женоподобным, он был очень красивым и холодным. Куча народу в рассвете не понимали, почему кто-то вроде Сэйю и Юйсиня тусовался вместе с Ван Дженом и Янем Сяосу. Это же просто не его уровень. В настоящее время братское сетевое кафе. Янь Сяосу извинился. «Э, «Гуру, подождите минутку. Мой брат вот-вот придет. Высокий богатый красавчик. Поторопись, мы платим за время. Понял, понял, спасибо, спасибо. Янь Саусу ничего не оставалось, кроме как подобострастно улыбаться. Для него было очень нелегко пригласить трех бронзовых игроков для помощи. Изначально выбор в качестве пятого игрока пал на Сэ Юйсине. Этот парень был не только красивым, но еще и очень сильным. Единственная причина, почему он не получил повышение, он просто мало играл. «Если этот человек не хочет играть, это не важно, пусть сидит дома». Э, «Понял, не беспокойтесь, все будет в порядке». Три человека в видеоканале кивнули, три бронзовых игрока спокойно могут сдавить пять новичков. Разница в силе была как между небом и землей. В Завете Варгода было легко начинать, но трудно стать богом. В нем не было физических нагрузок, но чтобы правильно управлять броней меха, вам все еще нужна была как минимум половина навыков официального пилота. Ван Джен вскоре прибыл. Он немного разбирался в ЗВ. Вы ведь все еще можете распознать свинью на дороге, даже если не едите свинину. Кроме того, окружающие его люди тоже играли в ЗВ, включая Сэ Юйсиня. «Босс, на тебя действительно можно положиться в трудные ситуации. Быстрее, быстрее, это станция твоя. Войди внутрь и зарягайся под каким-нибудь именем. Потом слушай приказы капитана». Это все выглядело дорого. И учитывая расходы, Ван Джен не посмел задерживаться больше ни на секунду. Ван Джен вошел в имитационный кокпит. Он был очень реалистичным. Неудивительно, что многим людям это нравилось один ободок на голове и по два на руках и ногах. Загорелся свет экрана с нечеловечески красивой девушкой. Гид по ЗВ. Очень очаровательный и очень милый. Говорят, что очень много мужчин были привлечены этой девушкой при старте. «Добро пожаловать в Завет Варгода. Пожалуйста, подтвердите свой ID». Уникальный идентификационный номер, или в данном случае никнейм. И выберите воина меха, который вам нужен. Пять платформ с мех-воинами появились перед Ван Дженом. Даже зная, что они не настоящие, студент Ван все равно почувствовал душевный подъем. Что насчет имени? Ван Джен вдруг улыбнулся. Он назовет себя скелетом. Начальным игрокам предлагается пять видов бронемехов. Демонический волк тип 5. Убийца. Дикий зверь тип 3. Танк. Бата тип 5. Воин. Стрелок тип 3. Снайпер. Варгот номер 1. Дополнительное вооружение. Среди них демонический волк и дикий зверь были из серии типа зверей. Демонический волк был чрезвычайно проворным, он подходил для холмистой и сложной местности. Дикий зверь специализировался на штурме укреплений и разрушении крепостей. Бат и охотник были человекоподобными мехами бата, относительно сбалансированный, а также распространенный мех в армии. Очень классический. И к настоящему времени был пятого поколения. Охотник был снайперского типа. Эксперт скрытой и дальней стрельбы. Варгот номер один был человекоподобным мехом специально для новичков. Без выдающихся способностей и подходил главным образом для ознакомления и понимания базовых процессов. Он был экипирован военным клинком и лазерной винтовкой. Чаще всего его использовали новички для боёв с ботами. «Поторопи этого новичка! Пусть выбирает скорее и начинает, не теряя времени!» Прошёл голос «Айди, фанатичный солдат». Бронза уровень 2. Игрок с самым высоким рангом среди трёх бронзовых игроков, а также с худшим характером. Янь Саосу поспешно кивнул. Э, «Босс, просто выбери одного. Это пока не важно. У тебя все равно пока нет очков». Ван Джан сначала хотел их повнимательнее рассмотреть, но увидев, что Янь Саосу очень спешит, пикнул наугад Варгода номер один. Название было запоминающимся. Вспыхнул свет, представляющий пять мехов на их стороне. В маленьких окошках перечислились подробности об остальных четырех игроках. Айди Яни Сяосу Высокий богатый красавчик. Без ранга. Дикий зверь тип 3. Толстая кожа, свирепый вид, атакующий вид механической брони. Но перемещение было его слабым местом. Ничего удивительного, учитывая страх смерти Янь Сеусу. Ван Джен использовал аккаунт Се синя. У этого парня был такой своеобразный характер, что он просто назвал свой ID своим именем. Портреты других трех игроков блеснули бронзой. Это был знак их статуса. ID – фанатичный солдат. Демонический волк тип 5. ID – люблю убивать нубов. Бата – тип 5. ID – избиваю до смерти без разговоров. Охотник тип 3. Вся троица была помощниками Йень Саусу, которым он заплатил, чтобы пригласить. Капитаном был без сомнения фанатичный солдат. Он уже играл подобные матчи за повышение несколько раз. В основном, если они играли надежно, то матч не был проблемным. Пока эти трое ответственны за сражение, было бы здорово, если другие два нобы расчистят путь от этих роботов. Но все обалдели, когда увидели выбор Ван Джена. Черт меня дери, парень! Он взял себе тонкокожего!» У него вообще все в порядке с головой?» Взорвался от гнева фанатичный солдат. Эмоции других игроков были немного безмолвными. «Из-под какого камня ты вылез? Чёрт, просто оставайся в крепости, никуда не уходи, не фидь!» «Фидить» – геймерский термин, от английского слова «feed» – «кормить». Отдаваться врагу, своим проигрышем помогать противнику скорее получить новый уровень или ещё что-нибудь полезное. Фанатичный солдат сказал. «Высокий богатый красавчик. Это увеличивает уровень сложности. Плюс 20% к вознаграждению». Янь Сяосу вытер пот. «Э, «Без проблем. Спасибо, гуру. Я очень извиняюсь. Столько проблем из-за меня». Янь Сяосу действительно слишком поторопился. Он забыл, что Ван Джен ни разу даже не трогал эти штуковины. Он быстро все объяснил Ван Джену. У Варгода номер один было впечатляющее имя но толку в схватке от него особо не было. Нельзя было сказать, что мех был плохим. Он выполнял свои функции, имел сбалансированную атаку и защиту, но самой большой проблемой было отсутствие энергетического щита. Броня меха без щита равноценна нахождению голышом против врага во всеоружии. С этим невозможно было играть, даже безмозглый бот мог спокойно тебя прикончить. Игра была 5 на 5. У каждой стороны была крепость, которая производила роботов для атаки на другую сторону с фиксированными интервалами. Конечной целью было уничтожить вражескую крепость. В игре был свободный матчмейкинг. Процесс объединения группы игроков в игровую сессию. Вы могли приглашать себе друзей на помощь. Но вы не знали, кто будет играть против вас. Все зависело от удачи. Подсоединились пять соперников, Ван Джену было абсолютно наплевать на презрительные взгляды. Он не мог описать собственное настроение. Он не ожидал испытать такого чувства реалистичности происходящего. Неудивительно, что игра привлекала так много людей. Обратный отсчет до начала битвы. 10, 9, 3, 2, 1. Вспыхнул свет. Все вошли на поле боя. Тактильное ощущение было не отличить от реальности. Остальные четверо уже были в боевой готовности, но Ван Джен был как новорожденное дитя. Он мечтал об управлении боевой мехой, но не ожидал, что это случится таким путем. Ван Джен неуверенно сделал шаг вперед. Бам! Абсолютно реалистичное чувство меха, ступающего по земле. Ван Джен уставился вверх на небо, ему хотелось завыть. Это действительно чертовски весело. Неудивительно, почему Янь Сяосу был так одержим этой игрой. Четверка игроков уже неслась из крепости. Три бронзовых игрока впереди, Янь Саусу в середине, прикрывая тыл. Янь Саусу выглядел очень возбужденным. В этот момент они вспомнили про забытого Ван Джена. На экране Ван Джен изучал руки Варгода номер один, поворачивал голову, крутился, спотыкаясь, и медленно шагал взад-вперед. Фанатичный солдат и другие также обратили внимание на поведение Ван Джена. «Эй, высокий богатый красавчик, из какого детского сада ты взял такого первоклассного малыша?» Янь Саусу подавил в себе желание ответить. Он хотел выругаться, но не мог. Гуру нельзя было оскорблять. Оставаться в одиночку было частью работы охотника, а не зверя. Э, «Гуру, мой брат играет в первый раз. Я прошу прощения!» Эта троица помогала новичкам в обмен на деньги и могла позволить себе издеваться над другими. На самом деле он чувствовал себя немного подавленным. Он хотел им помочь в деле, но сейчас это было полностью безнадежно. Противники тоже двигались вперед. Как сказал Янь Саосу, соперники тоже были не лыком шиты, но все равно при встрече с тремя бронзовыми игроками им не остается ничего, кроме как сдаться. Ван Джен вдруг разогнался. И мех сразу же покачнулся, и он чуть не упал. Но в кокпите Ван Джен лишь обнажил блестящую улыбку, как ребенок при игре со своей любимой игрушкой. Даже если это было не настоящий мех, Ван Джен все равно был очарован. На другой стороне пушечное мясо в виде ботов, производимых крепостями, уже начало бой. Гремел артиллерийский огонь, повсюду летало пламя. Оставшись позади, Ван Джен был как ребенок, который учился ходить. Ван Джен не шел за ними. Если его заданием было оставаться здесь, значит он и будет стоять здесь. Когда у него будет время, он действительно еще поиграет. С тех пор, как над ним издевался Костеголовый, Ван Джен двигался дальше. Жизнью нужно наслаждаться. В борьбе за центральную линию война уже началась в центре поля боя. По радио пошла ругань от фанатичного солдата. «Чёрт! На другой стороне тоже бронзовые игроки! Всем быть осторожней!» Фанатичный солдат и другие все еще были профессионалами. В конце концов, дело касалось их репутации. Бизнес всегда опирался на общественный имидж. Внутренности Янь Саосу перевернулись. Они неожиданно наткнулись на кого-то, кто тоже проходил бой за повышение. Теперь это превратится в ожесточенное сражение. Но он не верил, что другая группа потратила столько же денег, сколько и он. В самом деле, у соперников были приглашены только двое, но их уровень был выше, чем у Янь Солсу. У них было численное преимущество. Хаотичное сражение шло на центральном поле боя. Янь Саосу безжалостно палил из своей лазерной винтовки, когда вдруг протрубила тревога. «Высокий богатый красавчик! Отступай! Ты остался без защиты!» Закричал фанатичный солдат, но было слишком поздно.